Hola, soy Gonzalo Rodríguez, tengo 57 años, invito a todos mis compañeros de diálisis a vacunar, no he tenido ninguna dificultad y creo que es importante hacerlo para así cuidarnos nosotros y las personas que nos rodean.